अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा Urdu channel live with Shahid Khan दोस्तों बहुत अरसे के बाद आज फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ एक ब्रांड न्यू प्लान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं ये प्लान बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लिस्ट शुरू की जाए जिसमें आप सीख सकें और आपका फ्यूचर अर्न हो सके आप फ्यूचर में अच्छी अर्निंग कमा सकें हम बहुत सी वीडियो इस चैनल पर बना चुके हैं तो उनमें सब में एक ही पैटर्न कि आपको अर्निंग हो आप घर बैठकर ऑनलाइन बैठकर ऑफलाइन बैठकर अर्निंग कर सके इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है पाइथन जी हाँ ये एक ऐसी लैंग्वेज है आप लोग जानते होंगे बहुत से लोगों ने सुना भी होगा नाम बहुत से लोग के लिए नई भी होगी ये चीज़ पाइथन बेसिकली क्या है लोग समझते होंगे कि पाइथन एक सांप का नाम है अजदे का नाम है वट तो ऐसा कुछ नहीं है पाइथन एक लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको सीख कर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं और हमारी जो वीडियो सीरीज़ ये शुरू हो रही है इसी के ज़रिए हम लोग आपको बताएंगे सिखाएंगे स्क्रैच से लेकर आपको एंड तक यानी कि एक अच्छे लेवल तक आपको बताएंगे ट्रेन करेंगे कि आप लोग अर्निंग कर सके तो मेरी तमाम इस सीरीज को आपने गौर से ध्यान से देखना है ताकि आप लोग सीख सके और आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपके फ्यूचर की आपकी अर्निंग की जो आप लोग यहां से कर सकते हैं बेसिकली पाइथन जो इंट्रोड्यूस हुई थी ये एक पर्सन है गाइडो वान रोसम नेदरलैंड का पर्सन और 1991 में इंट्रोड्यूस्ड हुई और बेसिकली जो कंसेप्ट है पाइथन का ये एक मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और 1991 में इस पर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया पाइथन बेसिकली कंप्यूटर को इंटरप्रेट करती है कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या करना है कैसे चलना है कैसे ऑपरेट करना है कैसी कैलकुलेशंस करनी है आप इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पाइथन और दूसरी लैंग्वेज का आप मुआजना करना चाहें तो इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट है और पाइथन इसमें दिखाई गई है कि 25.1 परसेंट जो मोस्ट वैंडेड लैंग्वेजेस हैं इस वक्त दुनिया में उनमें से एक है तो आप इस लैंग्वेज को सीख कर हाँ इनशाला हम कोशिश करेंगे आपको 12 दिन में भरपूर सिखा दें वीडियोस लंबी भी हो सकती हैं ताकि हम एक एक चीज़ को लेकर चलें डिस्कस करें आपके साथ आपको सिखाएं और आप स्क्रैच से इन चीज़ों को सीख सकें और आगे चल सके पाइथन मोस्ट फ्रेंडेड लैंग्वेज है जो आप यानी कि सीख सकते हैं आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बेसिकली आपको माइंड प्ले करने के लिए कि आप इसको सीख कर क्या कुछ कर सकते हैं और इसकी वर्थ क्या है मार्केट में और ये क्यों सीखनी चाहिए पाइथन की जो हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं 1980 के लगभग Python programming language let down foundation हुई 1992 में फर्स्ट इसका वर्जन और उसके बाद 1994 में 1.0 इसका लॉन्च हो गया 2000 में 2.0 इसका वर्जन लॉन्च हुआ और 2008 में 3.0 लॉन्च हो गया अब इस वक्त 3. पॉइंट समथिंग 3.8 9 10 का वर्जन यानी के ऑपरेशनल है जो आप और हम लोग मिलकर इसको करेंगे तो ये इसकी हिस्ट्री है यानी कि नई हिस्ट्री नहीं है आप 1980 से लेके अब तक 40 साल बनते हैं चार दहाइयां बनती हैं तो ये लैंग्वेज आज की नई नहीं है पुरानी लैंग्वेज है लेकिन इसकी मांग बहुत ज़्यादा है वो क्यों है वो हम देख सकते हैं कि इसकी जो मांग है वो क्यों है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं पाइथन एक ओपन सोर्स टूल है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का मकसद पाइथन और सी पाइथन की तरक्की के लिए वसाइल का इंतज़ाम है पाइथन एक बहुत ही सादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिहाजा अगर आप प्रोग्रामिंग में नहीं हैं तो किसी भी मसले का सामना किए बगैर पाइथन बासानी सीख सकते हैं इसकी जो खूबियां हैं दूसरी लैंग्वेजेस से इसको मुमताज बनाती हैं जैसे कि पाइथन बहुत आसानी से समझ आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे सीखना और इस पर महारत हासिल करना भी निहायत आसान है क्योंकि ये एक वाजे और आला सतह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम मसलन मैक विंडोज लिनक्स और यूनिक्स वगैरह के लिए दस्तियाब भी है इस तरह ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म और पोर्टेबल लैंग्वेज बन जाती है जो इसको दूसरों से मुमताज करती है पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओपन सोर्स ऐसा कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सोर्स कोड लाइसेंस के तहत जारी किया जाता है जिसमें कॉपीराइट रखना वाला सार्फिन किसी भी मकसद के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने और इसे तकसीम करने का हक देता है पाइथन एक बड़ी लाइब्रेरी फ्राहम करती है जिसमें कुछ आसान कोड्स और फंक्शन मौजूद हैं जिन्हें पाइथन में कोड लिखते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है पाइथन को मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप इससे कोई एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो इस पर कोई मुआवजा अदा नहीं करना पड़ेगा मुफ्त के अलावा पाइथन के ओपन सोर्स होने का इजाफी फायदा यह है कि आप आजादाना तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी कापियां डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इसमें एक अहम बात जो इस को मजीद यानी कि इस लैंग्वेज को इन्हांस करती है वो इसके एक्सेप्शन यानी कि इस्तना के अगर प्रोग्रामिंग करते हुए कोई एरर्स वगैरह आ जाए तो एक्सेप्शन के जरिए आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं ये कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है पाइथन खुद का तरीके से मेमोरी के इंतजाम उसके बाद मेमोरी खुद ब खुद खाली और उसके बाद मेमोरी खाली करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती इस लैंग्वेज में पाइथन बेसिकली अंग्रेजी जबान के साथ कुछ ममासलत रखती है जबकि इसमें रियाजी का अमल दखल भी है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बरक्स जो कमांड मुकम्मल करने के लिए अक्सर सेमिकॉनल या प्रिंथिस का इस्तेमाल करती है पाइथन कमांड मुकम्मल करने के लिए न्यू लाइन का इस्तेमाल करती है पाइथन दायरा कार की वजाहत के लिए खाली जगह मतलब वाइट स्पेसेस का इस्तेमाल करते हुए आइडेंटेशन पर इंसार करती हैं जैसे कि लूप्स फंक्शंस क्लासेस वगैरह प्रोग्रामिंग की दूसरी जबानें अक्सर इस मकसद के लिए करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करती हैं अब पाइथन की खसूसियात तो हैं अब ये सोचना है समझना है कि ये कहां कहां पे इस्तेमाल होती है कहां कहां पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किस किस मकासद के लिए जब ये सीख लेंगे तो हम कहां इसको यूटिलाइज करेंगे तो <clears throat> कुछ आपके सामने शेयर करता हूं मैं नंबर एक तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब web development Python basically Django और फ्लास्ट जैसे वेब फ्रेमवर्क मुहैया करती है ये फ्रेमवर्क सर्वर साइड कोड लिखने में मदद फराहम करती है ये डेटाबेस बनाने बैक एंड प्रोग्रामिंग की लॉजिक और यू की मैपिंग करने में आपकी मदद करती है machine learning Python basically machine learning के बहुत से प्रोग्राम मौजूद हैं मशीन लर्निंग लॉजिक लिखने के एक तरीका फ्राहम करती है ताकि मशीन खुद ही किसी खास मसले को समझकर हल कर सके तो ये पाइथन की एक जो अहम खसूसियत है मसलन आप देख सकते हैं एमेजोन फ्लिपकार्ट और ईबे वगैरह जैसी वेबसाइट पर जो सुजेशन दी जाती हैं प्रोडक्ट के हवाले से वो इसके ज़रिए ही दी जाती हैं इस तरह आपके फ़ोन में जो फेस रिकॉग्निशन का जो एक एलिमेंट शामिल होता है कि वो आपको फेस को पहचानता है आपका ऐप तो वो भी आप पाइथन के जरिए ही करते हैं डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आप इसके जरिए पाइथन इस्तेमाल करते हुए चार्ट्स की शक्ल में डाटा का तजिया और डाटा की अक्कासी यानी कि डाटा विजुअलाइजेशन की जा सकती है स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्राम्स के जरिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए आसान कामों को खुद ब खुद करने के लिए हम लिखते हैं जैसा कि आप ऑटोमेट ईमेल्स जनरेट कर सकते हैं और इसी तरह एप्लीकेशंस पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जा सकती है उसके अलावा गेम डेवलपमेंट एक अहम फंक्शन है जो कि आज की इस दुनिया में बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है तो आप गेम्स को भी डेवलप कर सकते हैं पाइथन के जरिए उसके बाद इम्बेडेड एप्लीकेशन वगैरह वो भी आप इसके जरिए कर सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह भी आप इसके जरिए बना सकते हैं तो इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस डेटा साइंस में कंसल्टेंट में प्रोडक्ट मैनेजर में और बहुत से ऑप्शन इस वक्त पाइथन के जरिए साइबर सिक्योरिटी में मेन जो लैंग्वेज यूज होती है प्रोग्रामिंग के लिए वो पाइथन मोर और लेस है तो ये है कुछ जो हमने शेयर की डिस्कस किए पाइथन की जो वर्किंग है आप कैसे कर सकते हैं अब आप समझने की जरूरत है कि इसकी एवरेज सैलरीज क्या है अगर आप सीख जाते हैं तो ये करंट चार्ट्स के हवाले से कुछ आपके सामने है average Python programming salary by state 2021 यानी कि फुलरेडा में इस वक्त 142,000 डॉलर पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं और इसी तरह पूरी वाशिंगटन एंड तक एक लाख पंद्रह हजार डॉलर यानी कि मिनिमम उसके अलावा कई यानी कि दो लाख डॉलर तक भी जाते हैं ये उतार चढ़ाव आता रहता है यानी एक अच्छा डेवलपर माँ यानी कि पाइथन को सीख कर इतना अर्न कर सकता है पाइथन की जो बेसिकली मांग है जितने ज्यादा लोग किसी टेक्नोलॉजी में नशोनुमा दिलचस्पी रखते हैं इसकी तरक्की इतनी जल्दी होती है पाइथन कम्युनिटीज तजर्बात मसाइल हल करने और दस्तावेजात को अपडेट करने फंक्शनैलिटी को अपग्रेड करने और एक दूसरे की मदद करने में शरीक होती है हालिया सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में राउंड अबाउट एक करोड़ लोग पाइथन के जो डेवलपर्स हैं वो इस वक्त तक पहुंच चुके हैं लेकिन सिर्फ डेवलपर्स की तादाद तक महदूद नहीं बल्कि इस वक्त अमली जिंदगी में भी पाइथन के कई मंसूबे जेर इस्तेमाल हैं दुनिया में बहुत सी वेबसाइट्स पाइथन को यूज कर रही हैं जिसमें Instagram, Google, Netflix, Reddit, IBM, Facebook, Spotify, Quora, Dropbox जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं इसके अलावा Amazon, एप्पल कारपोरेशन डेलवेट माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स जैसी मशहूर कंपनियां सबसे ज्यादा पाइथन डेवलपर की मुलाजमतों को पोस्ट भी करती हैं तो बेसिकली एक डिपेंड करती है जो अर्निंग है इसकी वो आपकी स्किल के ऊपर जितने आप स्किल्ड होते जाएंगे आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ती जाएगी Python machine learning programming developer की औसत सालाना तनख्वाह जो अमेरिकी डॉलर में है मोस्टली मोर और लेस वो 126 अराउंड और जबकि ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह ये 199,000 डॉलर तक जा सकती है और कम से कम यानी बेसिक लेवल पे आप 23,000 डॉलर अर्न कर सकते हैं पर एयर तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज है बड़ी अहम है इस सारे तर्जे का मकसद अपने कार्य को यह बताना है कि अगर वो पाइथन को अपना जरिया मुआश बनाना चाहते हैं तो इसके वसी तर इम्कान मौजूद हैं लेकिन महारत हासिल करने के साथ साथ अपने माहिराना सलाहियतों में इजाफा करते रहना और खुद को जदीद तकाजों से हम आहंग रखना भी बेहद ज़रूरी है तो दोस्तों हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी डेफिनेशन जो हिस्ट्री और जो इसका क्राइटेरिया डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोग इसका जो अहमियत है वो आपके दिलों में बैठ जाए जहन में बैठ जाए और हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बेसिकली वो होगी पाइथन की इंस्टॉलेशन और इंटरफेस सेक्शन होगा तो वो हम आपको बताएंगे स्क्रैच से आपको सिखाएंगे आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसको इंटरफेस आप कैसा होगा और उसके बाद फर्स्ट यानी कि लाइन कैसे लिखेंगे उसके बाद कैरी आउट करते हुए हम बारह दिन के अंदर ये कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए बारह घंटों में भी हो सकता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप जब सीखेंगे तो आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज से बेस लें बहुत से लोग कहते हैं कि पाइथन बहुत आसान है तो इसलिए स्टार्ट इससे लें और जब इसको आप सीख जाए पूरी ग्रिप हो जाए तो आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं क्योंकि सबका पैटर्न मोर और लेस एक जैसा ही होता है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हमने आप लोगों से शेयर की कि आप पाइथन की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो पाइथन की इंस्टॉलेशन और इंटरफेस वो क्या होगा कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे सिखाएंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा असलकम ला वबरकू